Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video vom Kanal Cares Incredible und mit El Hikaru. Genau. Genau, der einzig wahre. Und zusammen gucken wir uns jetzt die bekannte, also mittlerweile sehr bekannte Thai-Rapperin mhm. an. Ein richtiges Talent aus Asien. Und zwar geht es um... Bisschen Millie. Genau. Ja, wusste ich noch. Millie. <laughs> genau. Ich habe zu dem äh, Coachella-Performance vom ersten Wochenende angeschaut und es lief ja richtig gut. Äh, viele feierten es, auch nicht T-Pop-Fans. Ähm, und genau, sie hat am zweiten Wochenende auch wieder performt. Und dann dachte ich mir, komm, ich zeig's mal Hikaru. Äh, wir gucken uns das mal gemeinsam mal an, wie sie performt, ob das die gleiche Performance ist oder ein paar neue Lieder. Wir wissen es ja nicht. Und ja, nach drei Tagen machen wir das mal. Mal gucken, wie ja. es genau. ist. Falls ihr mehr Infos habt, könnt ihr gerne runter in die Kommentare schreiben. Und genau. Es wird bestimmt geil. Ist ja ein Festival, ne? Genau, Coachella ist ja ah, richtig weltbekanntes Festival. Mhm. Viele internationale Stars waren dort. Ähm, ah, ja. krass. Dann müssen wir mal dahin gehen und ein kleines Video machen. Oh ja, das wäre richtig geil. Das ist aber bestimmt ja. voll teuer, aber ich weiß nicht. Ja, das ist richtig. Ja, ich würde gerne dahin gehen, aber teuer. Was <laughs> davon? <laughs> aber gut. Dann fangen wir mal an. Millie at Coachella 2022 Weekend 2. Let's, go. go. Da ist die Millie. Ja, man merkt schon so, die Live-Stimme ist richtig krass. Und sie so langsam da hoch. geht. Nach hoch. Hm. Oh. Sie singt jetzt ein anderes Lied. Nicht wie beim letzten Mal, oh, wohl okay. andere Lieder. Ah. Not yet. Es ist ein richtig geiles Feeling, dort zu sein, zu chillen, ja. Musik anzuhören. Die Stage ist ja riesig. Ja. Hm. Hier sieht man das nicht alles. I am ready! Oh my Kennst God. Mirror, Mirror. yeah, yeah, yeah. genau. Ich Gänsehaut bekommen. Uh. Das auch perfekt mit den ganzen Spielen im Hintergrund. Ja. The Mirror! What's on your face? Beauty! Ähm, jetzt kommt's. Auch passend zu den ganzen Flammen im Hintergrund so. Ja, genau. Melody on Fire. Ist ja richtig auf. Jetzt we are. Uh. Choreo. Oh my god. Millie. R, R, R. It's E R. <laughs> Echte Flamme, ne? Ach krass, das habe ich hier gar nicht bemerkt. Ah, wie nice. Gut, oh. die work da noch. Tut Bang. <laughs> oh mein Gott. Tut bang. Oh. Uh, jetzt geht's los. Dun, dun, dun, Twerk, twerk, twerk, twerk. man muss sagen, mit 19 Jahren auch, ne? Ja, du sagst richtig krass, was sie abliefert. Ich freue mich schon, wenn sie mal nach, irgendwann nach Deutschland kommt. Oh my god. Ja, ich hoffe, sie kommen nach Deutschland. Ja, hoffentlich. Ich hole mir direkt das erste Ticket. Direkt. Echt VIP. Ja. Wirklich nicht schlecht. Ich liebe ihre Live-Stimme. Ja. is not Oo. Biz yaşamış Van bu vardı. Das da sen Ihr rappt einfach nur. Oh, jetzt geht's ab. No Oh. Ist das ein anderes Lied? Das kenne ich oh. gar nicht. Ich auch nicht. Oh, der Typ steht ja direkt uh. weg. Ja. Ich kenne das Lied gar nicht. Hey, ich kenne es auch gar nicht. Das ist richtig so freaky, so crazy. I like it. Rennen <laughs> die im Kreis. so richtig gute Mucke, wenn du so Sport machst. Yeah. Don't forget to shower, bitch. Alter. Du bist ein Sportmann. ja, ja. Aerobic oder wie es heißt. Ja, genau. kannst. Aber ich finde es echt klasse, dass äh, bei beiden Performances, also vom ersten Wochenende da, dass es nicht gleich ist. Dass ihr so Unterschiede reingebracht Ja. Ja, sowas ist wirklich gut. So immer ein Ablenkung. Ablenkung. Ablenkung. Ablenkung zu Mein Name ist Millie, bye bye. <laughs> bye bye. Das war geil. Ja. Davon werde ich jetzt einen Ohrwurm haben. Bye bye. My name is Millie. Bye bye. Love you, baby. Köchler ist me. Mein Name ist Millie. Bye bye. <laughs> richtig cute. Ja, richtig cute. Es das da wird noch viel mehr auf uns zukommen, so von Millie. Ja, also Millie, unser Thai-Star. Sie war ja also die erste Thai-Solistin auf Coachella. Mhm. Darf man nicht vergessen. Klar, Lisa von Blackpink, der erste Teil auf Coachella. Aber so als Solo-Artist war halt ja. Millie als einzige. Und das ist schon richtig hm. beeindruckend. Sie ist gut abgeschaut. Also ich weiß noch die Anfänge von Millie. Genau, also. Die waren auch richtig, richtig gut. Ja, richtig krass, ey. Mhm. So richtig stolz auf Millie, hat jetzt echt krass abgeliefert. Ja. Äh, richtig nice. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Performance in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt. Und ja, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergisst nicht ein Abo da zu lassen für mehr Time Music Reactions und sage auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio.